तो गाइस कैसे आप सभी तो मैं भी अच्छा हूँ तो आप देख रहे सरदार गेमर और हम आ चुके हैं फ्री फायर में तो तो आज जो है हमारी जो पहली वीडियो है यूट्यूब की तो हम आज जो खेलेंगे हम वो है मैच जब आप कमेंट में बोलोगे कि आप क्लासिक खेलो तो मैं क्लासिक खेलूँगा ठीक है तो तब तक के लिए खेलते हैं तो हम जा चुके हैं मैच के अंदर एकदम से तो हम जा चुके हैं और जल्द ही सबको मारेंगे और जीत कराएंगे तो मार देंगे सबको कैसे भी करके हमें ग्लू बॉल लेनी पड़ेगी और सब कुछ तो दोस्तों तो हम आ चुके हैं तो चलो मेरे साथ आ जाओ ये रहा ये रहा बंदा बंदा बंदा बंदा बंदा देखा दोस्तों ये ले खा गोली ओ भाई नॉक कर दिया मार उसे मार अरे यार मुझे दिखा नहीं घूम के मार दिया उसने मुझे सॉरी दोस्तों मैं अगली बार मार दूंगा उसे मार दूंगा मैं यार क्या कर रहे हो यार तुम मारो ना मारो मार देखा हाँ टीम मेरी टीम सही है वैसे पर मुझे रिवाइव नहीं दिया इन्होंने कोई बात नहीं इस बारी मैं उसे मार दूंगा पागल डॉक्टर लेंगे इस बारी तो बाय करते हैं कुछ नहीं चलो तो उन्हें पहले मार देंगे कैसे भी करके आ जाओ सारे आओ अब तो अब तो मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ हमारा नाम है सरदार गेमर हम है पंजाबी अभी तुम्हें तो बताता हूँ कहाँ गए कहाँ से आओगे कहाँ से आओगे कहाँ से अच्छे बच्चू यहाँ से मारता है हाँ गोली किधर है किधर है अच्छा उधर उधर से मारूंगा मैं इसे कहाँ पर है ये गेले मेरे पहले ही मार देते हैं मुझे मारने नहीं देते कितने बेशरम लोग हैं तो मारो से एक बुरा बुरा बुरा बुरा मुझे दिख गया दिख गया ओ भाई ये तो डीजे लाओ क्या है कोई बात नहीं हम भी मेहनत करके खेले भाई देखो हेड मारा मैंने इसे देखा मैंने क्या कहा था ना मैं नूब नहीं हूँ हम पंजाबी हैं तो हमने डबल वेक्टर लिया है अब उस बारी और ग्लूवल लिया है हमने चलो सबको मारेंगे खिंचा के कौन है सामने आप बताओ चलो ओ हो हो भाई क्या भाई भाई ऊपर से मार रहे हैं तो चलो हम नीचे से मारेंगे चलो हम भी ऊपर से मारते हैं हमें कोई कम नहीं है हम मारेंगे सबको सबको मारेंगे हम सबको मारेंगे किधर है पीछे तो नहीं है दिख नहीं रही कहाँ छुपे हुए हैं ऊपर देखते हैं ऊपर से कौन है कितना बचा एक ही बच्चा है बस एक ही बच्चा है एक ही बच्चा है बस कौन है सामने आओ देखिए यार अलार्म आ जाता है बीच में कोई दिक्कत तो नहीं है वो मार दिया लगता है मार दिया मार दिया उसे मार दिया तब तो हम मार देंगे हम सबको कैसे भी करके डायरेक्ट ही चलो डेजर्ट ईगल किधर है सामने दिख रही इनको तो मैं मारूंगा और कौन है ओहो मिला मिला मिला मिला मिला मिला कहाँ है यहाँ पर है कोई तो कोई है कोई है कोई है कोई है पीछे कोई है अरे इधर तो चार तरफ बंदे डर कोई है कोई छुप रहा है कोई छुप रहा है हेलो भाई एक को नॉक करा है पहले अपन हम हमें जल्दी जल्दी कहाँ है पड़ेगा ऊपर जाकर देखना पड़ेगा ऊपर चलो मार दिया किसी ने तुम जीत गए मैं नूबू